江湖豪杰聚一堂，拔剑斩落天地苍茫，谈笑纵酒轻狂，推杯交盏不散场，夜雨寂寞回响，趁乱世并肩沙场。 江湖长逍遥。入夜，月光落地成霜，九州英豪醉一场。 杯酒情意悠长，推杯交盏。 守江湖，长啸。 执手江湖。